gente. Vem, vem, vem. Gente, fica aí. Segura a porta, produção. Vamos ver se tá aqui. Ha! foi minha lâmpada. Caramba! Ele poderia já mentira, a gente fala. 你干嘛呢？这是。 Oi, gente. A gente encontrou uma pessoa. eu vou papai tá toda hora. Ai, o que, foi isso? Mais um minutinho. Fiquem ali. Não vejo se tá seguro.

Vamos. que ajuda a produção, peraí. Vai ajudar a produção, gente, rapidão. Vem. Continua no próximo vídeo. Fui! No canal e deixa muito like e se inscreve muito no canal de e compartilhar para todas as pessoas que você conhece. Compartilha para o seu gato, compartilha para o seu ventilador, para a sua lâmpada, para o seu tio, para a sua tia, para a sua avó, para o seu avô. E também deixa muito like. Eu não sei se eu falei isso, mas <laughs> deixa muito like.